estamos aquí en Capetanejo, vamos a, acampar aquí. El lugar se llama Lolamel Mirinda. Entonces quería mostrar qué, tan conto tenemos para el camping. Básicamente dos morrales, la carpa, una navita, después muestro ya qué comida trajemos. Unos eh, day bags, básicamente para caminar. Los planos de trekking, bastones de trekking y eso es todo, que sea fácil, ¿sí me entiendes? Es lo que hacemos. Bueno, ¿y qué cosas traemos en un camping? Bueno, básicamente eh, de comida, compramos enlatados, eh, albóndigas, salchichas, frijoles, frijoles, unas verduras enlatadas, huevos. Esto es muy bueno para guardar los huevos entonces es algo muy esencial en un y para que no se vayan a romper bueno aquí se nos rompió uno pero fue antes de comprarlo y bueno aquí también compramos un salchichón compramos una carne para hacer las hamburguesas del almuerzo de hoy y compramos salsas queso, un bocadillo que es un dulce de guayaba muy típico acá en Colombia eh, unas galletas para untar acá lo que trajimos este paté, eh, unas arepas, que es muy típico de acá para el desayuno, y bueno, fruta, manzana, mandarina melón y unos tomates, unos bananos y una cebolla y obviamente sal. Bueno, y tampoco puede faltar pues las cosas que, los utensilios que deben tener un camping, como son una o, dos ollas, así, esto para cogerlo. Y esto para hacer los huevos, si quieren unos huevos fritos y cubiertos, platos, plásticos, de plástico, los vasos y pues los botilitos para no utilizar eh, nada con plástico. Y también muy esencial pues comprar algo para limpiar eh, los platos. Y por supuesto no puede faltar agua, mucha agua. Y también un antojito, unas chocolatinas, eh, bueno, salchichas. Eso es básicamente lo que nosotros compramos para este camping de tres días aquí en Loma Linda, Capitán Hijo Santander. Buenos días amigos, dormimos bien, la verdad. Eh, es una, esto se llama La Linda, es eh, una finca hotel, podemos decir, eh, muy pacífica, lejos de la carretera, digamos poco cerca del río, pero nada peligroso. como pueden ver, miren la vegetación tan bonita también cuidada. Entonces, pues, es un, plan, es un plan muy bueno cuando uno quiere ahorrar dinero y tener su propia carpa y también, pues, pues a aprovechar la naturaleza. Bueno, esta es nuestra carpa. Esta es nuestra carpa, les voy a mostrar eh, aquí por dentro cómo es. Este tiene dos compartimientos. Se ven dos habitaciones. Aquí caben dos personas. Aquí nos estamos quedando nosotros. Es prácticamente así. Mire, acá hay un espacio. Acá se puede poner, si uno quiere, una mesa con sillas. Y bueno, quiero hablarles acerca de las cosas esenciales para un camping cuando ustedes van a ir a acampar. Entonces, lo primero es pues obviamente la carpa. Y nosotros viajamos así. Utilizamos dos maletas para cargar nuestra ropa. Esta es la mía, esta es la de Camilo. Dos morrales. Aquí hay otro, pues otro morral tenemos que está allí. Eh, este es el forro del camping. Y bueno, esenciales, eh, estos guantes. Estos guantes nos sirven para no lastimarnos cuando vamos a buscar leña o ramas. Y esta navaja también, esencial para cortar eh, también leña, hojas, ramas. Bueno, también tenemos impermeables por si llueve. Y por acá, pues la nevera. Esencial la nevera. Acá en la nevera cargamos nuestra vajilla y nuestro mercado. Bueno, también es importante unas buenas lámparas. Unas buenas lámparas para alumbrar de noche. Y otra cosa que les quiero hablar es, son de las, estas toallas. Miren el tamaño de estas toallas. Se doblan. No hacen nada de espacio. Y son muy absorbentes. Y caben perfectamente así. Y no ocupan nada de espacio. Y bueno, entonces vamos por aquí a mostrarles cómo dormimos. Entonces, estos son dos cojines inflables, que igual, pues bueno, eh, son súper prácticos porque no, no, te hacen espacio, simplemente le, lo, le pones el aire y luego, pues cuando te vas a ir, lo desinflas y lo guardas y no ocupa nada de espacio. Otra cosa es los sleepings. Bueno, como veníamos a tierra caliente, no, estos slippies no son, no son tan gruesos, son eh, perfectos para este clima aquí en Capitanejo, que es un clima muy rico, como ya les había dicho en un video. En la noche y en la madrugada tiende a ser un poquito de frío, entonces siempre es, importante este tipo de sleeping, así para poderse uno abrigar. Bueno, aquí tenemos el otro sleeping. Y también el colchón inflable no puede faltar. Colchón inflable para la espalda, pues para no dormir en el piso, para dormir más cómodos. Eh, bueno, más inflable obviamente, hay que inflarlo. Y pues obviamente cuando uno se va a ir le saca el aire y no ocupa nada de espacio también. Y obviamente si compran el inflable también tienen que comprar la bomba para inflar. Entonces nosotros compramos esta que nos ayuda para inflar el inflable, el colchón, perdón. El colchón. Y bueno, Camilo. Bueno, aquí estamos contentos, ¿cierto? Sí, estamos muy contentos. Así Hacía tiempo que sacaron la carpa, pero bueno, estamos chéveres aquí. Sí, hace tiempo pues no, con todo esto que ha pasado a nivel mundial no podíamos salir a acampar y pues aprovechamos aquí, que ya sabíamos que veníamos para Capitanejo y traímos, nos trajimos la carpa para acampar acá. Así es. La visibilidad no es muy buena, pero mire prendimos aquí unos palos y nos hicimos unas deliciosas hamburguesas ya no las comimos ya no las comimos y ya ahorita nos vamos a ir a descansar porque estuvimos todo el día armando la carpa, inflando el colchón, eh, arreglando todo. Entonces mañana ya será otro día y pues vamos a mirar a ver qué podemos hacer, si podemos hacer un trekking, podemos ir a un mirador que nos dicen que hay aquí. Entonces, chao.